Tam esot ek, isos tu sun, it's a Eresía da ez nekien eusutaz espaldea. Baino egia ran, baino egia ran, zaituta ingarbi zure Señor, sobre mi alma, yo ambedí vos, desde salas auritu, amengo el Señor. Les que reunits. Milesker honitz gabon denei eta milesker e, eh, gaur espazio hau eskaini diguten guziei. E, bueno, urrengo kantu hau da pixkete nondik gatozenan e, kontziente izate horretan, e, horren inguruan nahi den kantu bat, eta pixketo aldarrikatzen e, bueno, saiatzen gara kantu honekin, zeren ezin da jakin ongi nora joan nondik gatozen e, jakin gabe. 思。

zeuie gainantzeko en minorekin minorekin mina baino lehenago bertzena delako uh, uh, uh, uh, uh. eta kontu zeuie gainantzeko en minorekin minorekin denei mil esker gorko espazionen eta mil esker hau antolatzen duten eta ontan lan nean diren denei, bertza arte.